リミンパーギ伝願やんだ。トントン参拝ハビスや。 Sarimin pergi dengan janda. は未亡人と一緒に行く。サリミンは未亡人と一緒に行く。サリミンは未亡人と一緒に行く。サリミンは未亡人と一緒に行く。サリミンは未亡人と一緒に行く。 サリミンは未亡人と一緒に行く。サリミンは未亡人と一緒に行く。